शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया आज जो भी है हम सब है आपकी ही बदौलत के समर्पण को सदा शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया हाथ थाम के आपने है हमको सब सिखाया माफ की गलतियां संभाला जब भी लड़खड़ाया शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया To all the teachers we have met in this life, a very happy Teachers' Day from all of us. and thank you for making us enabled. Shukriya.